呃，喂，喂喂喂。fuck you。 <laughs> 你不是在录音吗？God damn it。 <sighs> 呃。有吗？有妈妈的声音吗？我不晓得，呃。试听。啊，等一下。 现在拉拉拉一下好了，拉拉拉，好像没什么没什么效果。